ونتابع في آخر التطورات وكذلك تأثرا بالتوترات الجيوسياسية نجد أسعار الذهب تسجل لدينا صعود يقارب أعلى مستويات لها في سبع سنوات معنا سيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب أهلا ومرحبا بك معنا سيد رائد الأوضاع اليوم أو من بداية الأسبوع مضطربة اليوم طبعا عودة التداولات في الأسواق العالمية وبالتالي يجب أن نراقب عن كثب ماذا يحدث هل لك أن تضعنا في صورة بداية أسعار الذهب يعني هل ممكن نرى الذهب قريب خلال هذا الأسبوع على 1600 دولار آه، بلا شك يعني مستويات ال 1600 دولار للأونصة أصبحت قريبة جدا يعني وقاب قوسين أودنا أن نصل إليها القمة التي رسمتها أسعار الذهب بنتيجة أو بفعل التوترات الجيوسياسية تقارب ال 1587 دولار للأونصة بعيد 13 دولار عن ال 1600 آه، دولار للأونصة لكن الطريق ممهدة حقيقة لمزيد من الارتفاعات كون الذهب يعني آه، ينفرد نوعا ما في موضوع الملاذ الامن في الوقت الراهن بنتيجه مثل هذه التوترات الكبيره وخصوصا انه كان قد بدا موجة ارتفاعات سبقت هذه التوترات الجيوسياسية وهذه التوترات لم تزد إلا مزيد من الدخول آه، الشرائي في آه، بالنسبة للأسواق وأيضا يتزامن ذلك مع دخول السيولة الجديدة مع مطلع تعاملات هذا العام بعد أن كانت بعيدة نوعا ما بنتيجة العطلات إذا عندنا سيولة إضافية عندنا تخوفات كبيرة عندنا غموض وعدم وضوح فيما يتعلق بهذه التوترات أعتقد هذا قلل بشكل كبير الرغبة بالمخاطرة لدى المستثمرين وهذا سبب النزيف في ال emerging markets او الاسواق الناشئه ودفع باتجاه الذهب على وجه التحديد اعتقد الارتفاعات التي قد نراها على اسعار الذهب 1600 دولار وارد جدا ان نحققها خلال تعاملات هذا الاسبوع بينما ارتفاعات اكبر نحو 1625 وهي المقاومه التاليه فنيا ان صح التعبير على اسعار الذهب ومن ثم يكون المجال مفتوحا اكثر آه، آه، يعني آه، نتطلع الى 1800 دولار للاونصه خلال تعاملات الربع الأول من هذا العام طبعا مدعومة بالتوترات آه، الجيوسياسية إن وجدت ولكن حتى إن لم توجد يوجد هناك توجه نحو أسعار الذهب إعادة تقييم لهذا الأصل مرة أخرى ويوجد بنفس الوقت ارتفاعات كبيرة جدا في أسواق الأسهم وإمكانية التخارج وعمليات جني الأرباح واردة جدا طيب رائد يعني بالحديث عن هذا الإقبال على شراء الملاذات الآمنة على ما يبدو افتتاحية الأسواق الأوروبية اليوم متراجعة وتراجعات أكثر من 1% على معظم المؤشرات أيضا العقود الأجلة للأسواق الأمريكية على تراجع وبالتالي هل هذا ينذر ببدء تصحيح أو بعض التراجعات مع هذه الحالة من التخوف؟ يعني ننتظر بفارغ الصبر افتتاحات الأسواق الأمريكية خلال تعاملات اليوم حتى نقف على حقيقة رغبة وتوجه المستثمرين إجمالا في الولايات المتحدة الأمريكية على وجه التحديد لأنه آه، يعني الارتفاعات كانت قد آه، آه، كانت كبيرة جدا على أسواق الأسهم الأمريكية عملية التصحيح بمثل هذه الأحداث ممكن أن تكون عميقة جدا أي أنه ممكن أن يفقد الداو جونز حوالي الألف نقطة إذا ما كان هناك تتابع في عمليات جني الارباح، التخارج السريع والبانيك او الذعر الذي ممكن ان ينتشر في اسواق الاسهم آه، التي تتربع عند مستويات مرتفعه تاريخيا وبالتالي يعني آه، آه، امكانيه السقوط وارده جدا في ظل هذه التوترات وعمليه التخارج قد تكون سريعه جدا، اذا وهذا قد يدفع ايضا الملاذات الامنه بشكل او باخر الا اذا كان هناك نوع من التهدئه بعض الشيء او تحجيم للتوترات الجيوسياسيه او اداء ايجابي الرقابي في أسواق معينة كأسواق قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية أن تبقى هي لأنه هي قائدة الارتفاعات حقيقة إذا بقيت متماسكة على وجه التحديد يجب أن يكون آه، هناك إيقاف يعني أو توقف نوعا ما للفقدان في آه، القيمة بالنسبة لأسواق الأسهم الأمريكية لأنه نعم. آه، كمان في عندنا ارتباطات بما يتعلق بالحرب التجارية الصينية الأمريكية لم تحل بعد طيب رائد عندك هذا الشهر استحقاقات هامة جدا على الصعيد العالمي عندك منتصف الشهر ما هو الأكثر وضوحا سيد رائد؟ يعني بصراحه يعني ما في عندنا وضوح كافي في معظم قطاعات الاقتصاد العالمي ولكن آه، حتى الان اذا بدنا نربطها يعني ربط سريع آه، الازمه نوعا ما آه، تعتبر محتوات على الرغم من انه في عندنا يعني اذا بدي اربطها معلش اسمحي لي باسعار النفط التي تحتاج طبعا. ان تتضاعف حتى تشير الى وجود ازمه تهدد افاق النمو العالمي يجب ان يكون ضعفين السعر الحالي نحن عند فوق ال 100 دولار للبرميل حتى نشعر ان هناك قلق فيما يتعلق بالنمو العالمي كبير جدا ويهدد آه، خلينا نقول مفاصل الاقتصاد العالمي في الفتره القادمه بلا شك يعني التوتر والاكبر هو قادم من الولايات المتحده الامريكيه سواء على جانب آه، التوترات الجيوسياسيه مؤخرا حدثت او آه، التدبيرات التي تحدث حاليا فيما يتعلق بعزل ترامب اعتقد وهي وهي بعيدة بعض الشيء لأنه لديه الأغلبية في آه، الكونغرس مع ذلك هي تعتبر تهديد نوعا ما مباشر للمستثمرين المستثمرين سوف يقومون بعمليات جني أرباح بلا شك لأن التوترات الموجودة حاليا هي كافية لكن مقدار عملية التصحيح قد يعكس آه، آه، الآفاق المستقبلية أو النظرة المستقبلية بشكل أكبر أعتقد اليوم أول ترجمة حقيقية ممكن نراها لضعف الرغبة بالمستثمرين أم وجود الرغبة بالمخاطرة لدى الأسواق في الأسواق الأمريكية تحديدا آه، آه، هي التي تعطينا الإشارة إلى الفترة القادمة مثل ما تفضلتي في استحقاقات كبيرة فيما يتعلق بالبريكزيت وفيما يتعلق أيضا بالحرب التجارية آه، يعني أعتقد الحرب التجارية لسه موال طويل ولسه ممكن في يكون في عندنا وقت إضافي كبير حتى يكون هناك أي تمرير لمرحلة ثانية أو حديث عن مرحلة ثانية خصوصا مع تحضيرات نوعا ما في الفترة الحالية لمزيد من الجبهات بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية الرئاسية ولا ننسى أيضا الانتخابات آه، الرئاسية الجديدة أعتقد يعني توقيت الأحداث ومجموعة الأحداث التي نشهدها حاليا آه، آه، كبيرة جدا قد تدعم أنه ترتفع عندي أسعار النفط بشكل كبير وتدعم ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير وبلا شك هذا يعني فقدان الثقة بأسواق الأسهم نوعا ما وبالتالي تحقيق عمليات جني أرباح كبيرة وعمليات تصحيح كبيرة على أسواق الأسهم الأمريكية تحديدا أشكرك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب شكرا لك دائما على هذه التحليل